Actitud. Magia. De talento. Flipo. Filosofía. Práctica. Diversidad. Ahora dicen que somos la generación perdida y eventos como este te dan una oportunidad para demostrar que, que eso no es así. Enseñar nuestro trabajo a tanta gente a la vez es espectacular. Herrera. Soy Daniel Aristizábal. Buco Studio. Miguel Rodríguez. Soy Andoni Beristain. Javier y Pep, Sergi Casero. Somos Escarabajo Amarillo. Filmmaker. Director de arte, el Macan. Somos una productora pequeña de Barcelona. Diseñador audiovisual. Ilustrador y diseñador gráfico. Director de arte y creativo. Somos de la plataforma Q9. Fiu. Joder, está, está plagado de talento. Fiu. Quieres cambiar las cosas, pero hay gente que las está cambiando contigo. Fiu. Conocer a mucha gente. Fiu. Empujar a, a los dinosaurios. que aprender siempre se da de la mano de conocer a alguien más. Sí, creo que si vas con pretensiones es peor. Entonces es como, mira, esto es lo que hago, si te gusta bien, y si no, ¡fua!